Cardurile de masă app accelerează afacerile. Un exemplu elocvent este iChur Consulting, o companie de recrutare a personalului cu peste 20 de angajați, care acum un an a decis să implementeze cardurile de masă pentru angajații săi, pentru că un prânz sănătos înseamnă un angajat fericit. Compania iChur Consulting este una dintre cele mai mari companii de recrutare de pe piață din Republica Moldova. Suntem de peste 20 de ani pe piață, adică suntem o companie bine închegată, solidă, unde oamenii își găsesc uh, un job, un jobul de vis, aș zice, în unele cazuri, pentru că noi lucrăm în mare parte cu companii internaționale. Cardurile de masă în cadrul companiei noastre au fost incluse acum mai bine de un an. Noi suntem foarte mulțumiți de ele. Cumva ne ajută să ne gândim mai mult la, la alimentarea noastră și ne face ca lucrul să fie mult mai um, activ. Datorită cardurilor de masă, angajații HR Consulting se pot baza pe un venit constant pentru cheltuielile alimentare. Ca angajat asta aș putea să zic că aduce un uh, beneficiu enorm pentru că îmi permite să-mi folosesc un anumit buget. Ceea ce avem noi pe card este pur pentru alimentație și asta mă ajută să fiu mult mai economă, plus și alimentația mea să fie mult mai uh, rațională. În unele cazuri putem să ieșim chiar și în oraș, mm, în weekend, cu prietenii, cu colegii de lucru, la restaurantele care sunt incluse în rețeaua Cardurile de masă aduc beneficii și angajatorilor deoarece loializează echipa și o motivează să ducă un mod sănătos de viață. Compania are un avantaj foarte puternic pentru că influențează într-un fel echipa să fie mult mai dedicată, uh, să aibă angajați sănătoși care se gândesc la alimentația lor, la modul de a gestiona lucrul în combinație cu viața sănătoasă. cred că un prânz sănătos este egal cu un angajat fericit.